Eguzkiak urtzen du goian Gaiurretako elurra Uarka da jausten ibarrera Neldi gaitzaren oldarra Gure gaitan datza eguzkiak eta izotza. Urratu dezakeen argia. Urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik. Besoak eta eskuak. luze dira bueno ez gara Bat inon lotu ideino, ez gara libre izango. Bakoitzak urratu berea, denon artean geurea. gabe gabilt zabaltzen. Gizatatu nahi bidea. Inor ez inor menpeko erikan. Nor bere buruan jabe. Herri guztio bat eginikan. Ez gabiltz, gero erikan.